Ez hazi, trampa bada. Paradigma aldatu eginda. Pandemia, gerra desberdintasuna, zalantzak desinformazioa ziurgabetasuna. Inorketzaitu honetarako prestatu. Internet aldatzen ari da. Zure zinezmenak gizartea, ongizatea, ekonomia, nortasuna, errealitatea. Ze ari da gertatzen, baina batez ere ze gertatuko da. Astea zalantzak izatea da. Baiala ez, zuri alabeltza, dena ala ez errez, ez diren erantzunak bilatzea. Astea zalantzak izatea da zugatik inork erantzun baino Eta erantzunak ezagutzen espadituzu. Eta zuzenak espadira, garrantzitsuena galderak egitea da. Oso dezer osoak izan arren. Erosoagoa da eskrola egiten jarraitzea. Baina etorkizunak etengabe egiten dizkigu galderak. Ze erantzungo dugu.